queridos e queridas, hoje nós estamos em mãos aqui com quem? Nada mais, nada menos do que o iPhone 11, esse amarelo bananinha aqui, bonitinho, um banana bebê, a gente poderia dizer. Eu achei essa cor bem bonita, eu gosto de pegar uns iPhones com cor diferente, o meu iPhone XR era azul, esse aqui é amarelo, veio amarelo para mim, e eu gostei porque de todos que lançaram era a cor que eu mais tinha realmente me interessado. E é o seguinte, gente, a gente vai fazer um unboxing hoje, vai dar uma primeira olhada inicial, depois vai ter review, tudo. Eu já fiz o unboxing do iPhone XR também, XR não, do iPhone 11 Pro Max, tá aqui no canal também. E depois eu faço um comparativo entre eles, porque eu vou trazer também o iPhone 11 Pro para vocês. Vai ter toda a linha completa aqui no canal. E o que que acontece? Antes de começar o unboxing, eu vou deixar os links aqui na descrição para quem tiver interesse, tá bom? É, mas eu acho que ele está sendo um dos melhores celulares de, desse lineup que a Apple lançou, porque ele tem muita característica dos iPhones mais caros, do 11 Pro e Pro Max, só que ele oferece coisas que, tipo, são o essencial, sabe? Tipo assim, o que precisa ter. Então, a câmera, ele tem uma lente a menos, mas é a mesma câmera que você encontra no Pro e no Pro Max. O processador é o mesmo. Então, tem muita coisa que é como, tipo assim, você comprasse um carro, que uma Ferrari, por exemplo, que tem a mesma potência da Ferrari mais cara, só que ela não vem, tipo, com banco de couro, ela vem com um banco um pouco mais simples, mas o essencial você tem ali. Um comparativo para entender um pouquinho melhor o que eu quis dizer, tá? Mas vamos lá. Ah, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais também, tá bom? Então, gente, é o seguinte, esse iPhone aqui, ele tá fechadinho no plástico, olha só. Vocês sempre reclamam, né? Que muitas vezes eu abro o produto antes, mas eu costumo abrir antes de fazer o unboxing para fazer um teste, para já poder trazer umas impressões iniciais para vocês. Mas esse aqui eu deixei fechadinho, para a gente poder fazer o unboxing mesmo. Então vamos lá, ó, ó, ó. Eita, que beleza! O barulhinho do capitalismo, o da Apple é mais fácil que você puxa, ó. Ele já abre todo. Uh, o papelzinho, né? Então temos aqui a caixinha dele bonitinho, as escritas de iPhone, iPhone aqui, tem um símbolo da Apple na cor banana. Temos a caixinha mostrando que é de 256 gigas, não, giga, tá? Não é gigas. É, não se esqueçam de que se você precisa de mais memória, já compra a versão maior, porque, gente, a Apple não tem expansão de memória em nenhum modelo, tá bom? Poderia ter, mas não tem, infelizmente. Então vamos abrir aqui. Tá, tá, tá. Oh, olha o bichinho que bonitinho, gente. Tá bonitinho esse amarelo, né? um amarelo bebê, bananinha. Temos aqui as duas câmeras, então a gente tem a câmera principal e uma ultra-wide com aqui o flash. Não temos a telefoto, que vem no 11 Pro e no 11 Pro Max. Essa é a, uma das diferenças iniciais, tá bom? Então vamos tirar aqui o bichinho, ó, que belezinha, tirar a película aqui. Barulhinho do capitalismo, beleza? E temos aqui o bichinho, deixa eu já ir ligando ele, né, porque ele tá zeradinho. Enquanto ele liga, vamos vendo aqui, ó, Ó, já ligou aqui, vamos deixar ele ligando aqui enquanto isso. E o que, que nós temos na caixa? Nós temos aqui um carregador de 5 watts, isso é uma vergonha, mas a Apple manteve o carregador de 5 watts, né, que é um carregamento lento, apesar dele ter suporte a Quick Charge, a, a carregamento rápido, ele vem com esse carregador aqui, o que é uma vergonha, mas tudo bem. E nós temos aqui o... Nossa, tá meio estourado aqui, gente. É, temos aqui o fone de ouvido padrão que vem na Apple com o cabo e o cabo aí, carregador, que de... esse aqui, ele vem com USB normal. O 11 Pro e o Pro Max, eles vêm com esta parte aqui, em vez de ser USB, ela tá vindo já com o cabo USB tipo C. Mas é Lightning aqui na ponta, todos ainda. A gente achou que talvez pudesse vir o cabo não Lightning, né, o cabo USB tipo C, digamos assim, mas não veio. Vamos dar uma olhada na qualidade aqui de construção do aparelho? Olha só, ele tem vidro aqui na traseira, na lateral é um metal ah, que tem um tratamento de cor meio fosco, é uma cor um pouco diferente do que a gente vê aqui na, na, na parte de trás do aparelho, vocês podem perceber. Uh, e a Apple diz que esse metal aqui, ele é pintado, ele tem várias camadas de pintura, então se você risca, por exemplo, isso aqui, ele não vai ficar a cor do metal por baixo, porque você tem outras camadas de pintura, o que evita que ele vá descascando, digamos assim, com o tempo, tá? Além disso, nós temos uh, o logo que veio mais para o meio aqui, ele era mais para cima no XR. O novo módulo de câmeras, que vocês podem ver, que é um módulo de vidro. Isso aqui é uma peça prensada única no aparelho, então você não tem emenda, nada que isso não é encaixado, né? E as duas lentes aqui mais saltadinhas, então você tem que usar uma capa para proteger isso, porque ele fica mais alto em relação ao aparelho e o flash, tá? É uma câmera principal de 12 megapixels e uma outra wide de 12 megapixels também. Aqui na frente do aparelho nós temos uma tela de Liquid Retina, que é a mesma tela que a gente tinha na geração anterior, é uma tela IPS LCD que nós temos aqui, que a Apple chama de Liquid Retina, que é uma tecnologia dela, é, que ela diz ter uma qualidade melhor, etc, etc. Então assim, a, a, tela é exatamente a tela do iPhone XR, não mudou nada. Você olhando aqui na frente, o Note é igualzinho, a lateral aqui é igualzinho, não teve grandes evoluções em termos de design nesse sentido. E o modelo, assim, o, o form factor do aparelho também é o mesmo. Eu gosto do, do, do, XR que eu utilizava, e o 11 mesma coisa, né, porque é, uma, é, assim, é um tamanho bom, não é tão pequeno, eu ainda prefiro o Max, porque eu, eu uso muitas vezes, é, eu navego em site para desktop no celular, então é meio ruim para navegar, eu prefiro uma tela maior, mas com uma mão só você consegue alcançar a maioria dos pontos da tela e ter uma pegada bem confortável para pôr no bolso, também esse tipo de coisa. Mas não mudou muito, a gente não teve ganhos de design a não ser essa mudança da câmera, essa mudança do logo e tudo mais, a Apple sim precisa dar um refresh nisso, a próxima geração precisa tirar esse Note, precisa vir com uma coisa um pouco mais moderna. Mas é um aparelho funcional que a gente conhece. Então tela não mudou nada. Quando a gente olha pro Pro e pro Pro Max, é, que eu já fiz até unboxing, tá, do Pro Max, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é, eles têm tela de OLED, aí eles tiveram sim uma evolução em, geração a, a, é, em relação à geração anterior, tá bom? Então, é isso que nós temos aqui. Ah, na parte de baixo, temos a saída de áudio e ele também tem saída de áudio aqui na frente. E o falante, gente, é exatamente o mesmo falante que você vai encontrar no Pro e no Pro Max. E eu gostei muito do som do Pro Max, então acredito que vai ser a mesma coisa aqui no iPhone 11. Vou configurar agora aqui o aparelho e já voltamos. Já fiz aqui a configuração inicial rapidinho e olha só, temos aqui o aparelho já com o iOS 13 rodando. Como eu falei para vocês, é a mesma tela, o brilho está no máximo, é um brilho muito bom. Eu sempre gostei do brilho do XR e aqui não mudou nada como eu falei para vocês. Então a gente tem uma tela bem competente, com boas cores. A tela IPS LCD, o líquido de retina, ele é até mais, digamos, um tom mais azulado uh, uma temperatura, temperatura de cor mais fria do que o Pro e o Pro Max, que são telas de OLED. Eu prefiro até, nesse sentido, tá? Então é uma ótima, é uma, é uma ótima tela, eu sempre gostei, não tenho o que reclamar do, do XR. E o que, que nós temos de mudança aqui? O sistema é tudo mesmo, a Apple não muda muito isso, já tá o iOS 13, atualizado e tal, mas a câmera aqui que é a principal novidade, tá? Então, o que, que nós vamos ter aqui, ó? A gente tem, deixa eu colocar aqui a câmera principal, e aí você dá um toquinho e você tem a câmera 0.5x, que daí é a câmera ultra wide e a câmera normal principal, tá legal? Em termos de vídeo aqui de filmagem, você consegue filmar com as duas, tá? Eu tô filmando, e você consegue fazer a troca entre a filmagem sem problema nenhum, tá vendo? E você pode também, ó, fazer a troca assim se você quiser. E as duas câmeras filmam em 4K a 60 frames por segundo. Você pode, só, você só não consegue fazer essa troca em 4K 60, mas eu sempre falei isso, o iPhone para mim é o celular que melhor filma, e essa geração do 11, do 11 Pro e do Pro Max veio cabuloso em termos de filmagem. Tá com uma estabilização violenta, com uma ah, em termos assim da, de manter a taxa de frame, tá bem cabulosa também. É, e as fotos também estão com uma nova tecnologia, que você tem agora o modo noturno, e você tem o Smart HDR, que já funcionava muito bem, está melhorado, e você vai ter o Deep Fusion, que vai sair ainda, não está nessa atualização, mas é uma tecnologia que ele, você, quando você liga a câmera para tirar foto, ele já tira algumas fotos antes da foto inicialmente, é coisa de microsegundos assim, ah, aí você tira a foto principal e ele ainda capta mais foto depois, ah, e ele pega essas fotos, todas as essas fotos, é uma porrada de foto, analisa quais os melhores pixels de cada foto dessas tiradas e monta uma foto com uma qualidade melhor ainda, em termos de nitidez, em termos de exposição e tudo mais. E ele faz tudo isso automaticamente, ele vai fazer isso sozinho, você não vai ver esse processo acontecendo. O modo noturno dele, que a gente tem aqui ó, no modo foto, vocês não estão vendo nada, por quê? Porque ele está identificando que não precisa de luz, é automático o próprio celular define se ele vai ativar o modo noturno ou não. A Apple não dá essa opção para o usuário. Eu acho que seria legal ter, você poder ativar isso manualmente, mas ainda não tem. Uh, talvez a Apple coloque isso na frente, a gente não sabe, mas quando você vai tirar uma foto em lugar escuro, ele já mostra ali que, que ele ativou o modo noturno e quantos segundos de exposição da foto ele vai tirar. E você pode zerar se você quiser ou até aumentar um pouco, tem uma certa flexibilidade. Outra novidade é que agora você pode tirar foto nele uh, no modo retrato de qualquer coisa. Antigamente era só de pessoas, agora como a gente tem duas lentes aqui trabalhando, ele consegue fazer a profundidade de campo, a medição, e daí você ó, entra aqui, ó, por exemplo, no modo retrato, e vou tirar um, calma aí, um fundinho desfocado aqui, ó. Tum, tirei. E aí você tem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, o modo retrato com fundinho embaçado e se sai muito bem. Ele faz o corte bem legal. Eu vou colocar algumas fotos para vocês verem, Uh, só que é o seguinte, o que é interessante a gente ver? Por que, que eu acho que o iPhone 11 está sendo uma das melhores opções? Porque essas duas câmeras aqui, gente, elas são exatamente as mesmas câmeras que o Pro e o Pro Max, que são mais caros. Então você tem o mesmo sensor e qualidade de fotografia. A câmera frontal também a mesma coisa. E a câmera frontal filma em 4K 60 frames também, tem esse detalhe, tá? Então você tá pegando mesmo, é, a mesma qualidade de câmera, só que você não tem aqui, né, na, no, no, Pro você vai ter aqui uma telefoto, que é uma câmera com zoom de duas vezes, então você perde essa câmera mas você tem a mesma qualidade fotográfica. O processador, a gente tem aqui o A13 Bionic, que é o mesmo que tem no Pro e no Pro Max. É um dos melhores processadores do mundo atualmente, um dos mais rápidos também. Então você vai pegar assim o essencial da melhor qualidade, que vai ser a mesma coisa que os mais caros. Ah, o que que muda? A tela, que é uma tela que você tem aqui IPS, como eu já falei para vocês. A bateria dele é uma bateria que ganhou uma hora em relação ao XR. O XR antigamente era o iPhone que tinha a melhor duração de todos os iPhones, só que agora o jogo mudou. O XR continua com uma duração ok, eu não acho que a bateria do XR era maravilhosa, eu acho que era a menos pior de todas, Uh, e agora ele ganhou uma hora. Então, beleza, melhorou ao que já era. Só que o 11 Pro e o Pro Max ganharam, o Pro ganhou 4 horas de bateria e o Pro Max, o Pro Max ganhou 5 horas. Então, eles estão melhores agora do que o, o 11, que era o antigo XR. Então, a bateria dele está melhorada, mas não é mais a melhor de todas. E eu estou usando o Pro Max e está muito boa. Assim, não é que está muito boa, ela está boa, ela está o que ela deveria ser há tempos. A Apple escutou e melhorou a bateria do aparelho para deixar compatível com os concorrentes, que era uma coisa que a gente sempre falou que Apple, pô, a bateria era dureza. E agora isso finalmente foi resolvido no Pro e no Pro Max. Coloquei um videozinho aqui para a gente fazer um teste rápido, galera, e olha só, a tela tem um tamanho bom, né? O Note é bem aparente, não tem jeito. Não me incomoda Note muito, na verdade, assim, nunca foi uma coisa que me incomodou muito, mas nas gerações atuais eu acho que precisa, assim, arrumar isso logo. E a, a gente tem uma tela boa, tem um detalhe que é importante falar, que é o seguinte, aqui ele mostra 1080p, tá vendo, a 60, só que essa tela ela não é Full HD, ela é entre um 720 e um Full HD. Eu já fiz vídeo falando sobre isso na época do XR e tal, é, mas ela é uma tela que ela emula o Full HD. Não senti problema nenhum no uso do dia a dia do XR, o 11 vai ser a mesma coisa. Então é uma boa tela, tem um ótimo brilho, boas cores, uma calibração bem legal, e o som dele ó, não tá no máximo, vou aumentar aqui o volume, ó, para vocês verem. O som tá bem alto e com uma espacialidade bem boa. Só que tem o seguinte, ó. Meu microfone tá aqui, né? Ele tem o som tanto aqui na frente, sai por aqui e por aqui. O que, que acontece? São os mesmos falantes em termos de qualidade sonora. Só que eu não sei se é pelo fato do posicionamento, no Pro Max eu, eu acho que o som está um pouco melhor, mas tá com uma espacialidade um pouco melhor, tá? É, mas assim, a qualidade sonora em termos de grave, volume e tal, é a mesma coisa, realmente. E é um som muito bom. A qualidade tanto de gravação de voz do iPhone para câmera, como a parte de... Uh, assim, de, de áudio para você escutar, tá muito boa. É, deixa eu pegar aqui, ó, o Pro Max para vocês verem a diferença do tamanho da tela. Olha só, então, aqui o Pro Max versus o 11. Tem uma diferença grande, né, porque é 6.5 polegadas versus uma tela de 6.1. E esse lascado aqui, tá, gente, é da película de proteção, não é do <laughs> iPhone. Eu derrubei ele e raspou a película, mas pelo menos protegeu. Então, é, vocês veem que tem uma diferença considerável, mas de tamanho também, de pegada também, tá? O 11, ele é mais compacto na mão, para pôr no bolso e tudo mais. Para uso do dia a dia, ele é um celular mais, digamos assim, rapidinho, ele, ele não é tão bruto, até porque o Pro, é, ele tá muito bonito, eu gostei desse fosco aqui, só que ele ficou mais pesado, ele tá mais espesso, então ele é um celular mais bruto, que pode ser que não agrade a todos. Você tem o 11 Pro normal sem ser o Max, porque esse aqui é o Max, caso você queira optar pela, pelas três câmeras também, né? Então, só para vocês entenderem um pouco a diferença de tamanho que a gente tá, tá falando. E vocês devem ter percebido uma diferença no brilho, porque o, o Pro Max tem um brilho maior também, consideravelmente maior. Em termos de câmera, galera, que eu não falei muito detalhadamente, o que acontece? Eu, não, eu vou testar ainda, vou colocar algumas fotos para vocês verem de exemplo. Eu estou usando o, o Pro Max, que vai ser a mesma coisa em termos de a câmera normal e a telefoto, e tá uma câmera bem legal, assim, tá uma câmera muito boa. O HDR tá funcionando impressionantemente bem. É, então, onde você tem muita luz e muita sombra, ele tá conseguindo expor muito bem. Uh, o Deep Fusion eu quero testar ainda, porque não chegou. Uh, mas você tem sim uma câmera extremamente competente. E eu gostei da Apple optar de ter colocado aqui ah, a, a ultra-wide em vez da telefoto, porque a gente poderia ter uma câmera normal com uma telefoto, como a gente viu no Pixel 4, que já foi lançado. Eu sou muito mais ter uma ultra-wide e uma normal, porque a ultra-wide eu utilizo muito mais e a maioria das pessoas tem preferido, para você tirar foto em lugar apertado, para você tirar foto de arquitetura, esse tipo de coisa. Então eu acho que foi uma escolha bem legal da Apple uh, deixar a ultra-wide aqui, sacrificar a telefoto, uh, porque a telefoto poucas pessoas pessoas usam, ela é uma lente mais para retrato, que é mais fechada, que a maioria das pessoas acabam não usando na composição. Então tá uma câmera extremamente competente, é, as imagens são bem nítidas, é, é uma câmera que nem tem muito o que falar. É uma das melhores que você tem no momento e ela vem já desde o 11, né? Que é o mais básico, entre aspas. Você já tem aí os mesmos sensores. É, é isso que eu acho legal que a Apple consegue jogar um, algumas coisas aqui que são as, as, principais, como eu já falei, desde o do, do iPhone mais de entrada, tá bom? Assim, agora outros pontos que são importantes falar. Preço dele, ele veio, por incrível que pareça, ele veio mais barato do que o XR. A Apple lançou ele aqui no Brasil, acho que 300 e poucos reais mais barato do que o XR. Isso na história da Apple é uma coisa, tipo, histórica, literalmente, porque nunca tinha acontecido isso. Então mostra que a empresa está ouvindo as pessoas. É claro que não é um aparelho barato. Ele tá na faixa de, foi lançado na faixa de 5 mil e pouco, a versão de 64, se eu não me engano. É, então continua sendo um aparelho caro, é, mas eu nem falo mais muito de preço, gente, aqui no canal, já porque já bati muito na questão de preço. Antes a Apple pegava pesado nisso, agora outras empresas também estão fazendo. Então é um nicho, é um celular que, enfim, ele oferece muita coisa, mas ele também custa caro. É, mas pelo menos vem mais barato do que a geração anterior, né? É, e essa versão aqui é a versão Anatel, né, a versão já, já do Brasil, Outra dúvida que as pessoas têm é o seguinte, se eu comprar fora, comprar a versão fora do Brasil, o 4G não vai funcionar? A diferença é, essa versão da Anatel, ela tem a banda 700 MHz. A versão de fora dos Estados Unidos, se você comprar lá, ela não tem a banda 700 MHz. Essa banda de 700 MHz, ela tem um alcance maior, ela é mais potente, só que ela tem menos velocidade. Então, dependendo do lugar que você tiver, é, o 4G ele vai fazendo essas trocas, ele lê, as, tem três bandas no Brasil. Ele vai lendo e alguns lugares usam 700 MHz mas os principais centros, você não vai sentir tanta diferença, eu acho. É claro que se você puder pegar da Anatel é melhor porque você tem essa cobertura, mas o meu Pro Max é uma versão de fora do Brasil e eu não tenho sentido diferença nenhuma. E o meu XR também era de fora do Brasil e eu nunca tive dificuldades, tá? Uh, mas eu não posso falar para você, pega porque na sua região você não vai ter problema. Você tem que ver a sua região para entender se vale a pena ou não para você. É, quais são as bandas que trabalham nas principais regiões que você normalmente está, tá legal? Mas esse aqui é o iPhone 11, o bichinho tá bonitinho, é, gostei bastante. Ah, o teste de câmera, gente, eu esqueci. Roda o teste de câmera aí, rapidinho. Bom, galera, vocês estão vendo a câmera frontal do iPhone 11 filmando em 4K a 60 frames por segundo, tá? Todas as câmeras do iPhone 11 filmam nessa resolução, as traseiras também, mas você não consegue fazer a troca das câmeras durante a filmagem se tiver nessa resolução. Então o que, que eu estou fazendo? Eu estou gravando em 4K 60 aqui na frontal e quando a gente for para traseira, eu vou gravar em 1080p a 60 frames para vocês poderem ver a troca de câmera. Ele consegue filmar em até 4K a 30 frames por segundo, é, permitindo a troca de câmera, mas como o meu vídeo está em 60 frames, eu vou manter essa taxa de frame, tá legal? O áudio que vocês estão escutando é tudo do aparelho, a imagem sem edição nenhuma, é o arquivo bruto que sai do aparelho. vocês podem perceber ó, que a estabilização está bem boa, a exposição está tudo certinho. vou dar uma corrida aqui, a estabilização deve estar tá legal. O iPhone costuma ser, como eu falo, o melhor celular de filmagem que você tem disponível é, hoje em dia. E a câmera frontal filmar em 4K60 é bem legal. Ó, o, o foco é muito rápido. Na verdade, eu acho que é foco infinito isso aqui, não sei se ele tem autofoco. foco mas tá, aqui a exposição para mim tá muito bonita. Vamos para a câmera traseira agora, tá bom? Agora nós estamos filmando com a câmera traseira em 1080p a 60 frames por segundo. Tô segurando na mão o aparelho, mesma coisa de antes. E vocês podem ver aqui, ó, que o autofoco é extremamente rápido, tá? Eu coloquei a mão aqui, já focou, voltou para lá, não tem erro. E eu vou trocar para a câmera ultra wide agora, olha aí. Então, olha como a gente ganha, não liguei a bagunça, tá? Que eu tava gravando o vídeo, mas olha como a gente ganha uma amplitude quando a gente utiliza a lente ultra-wide. Se eu voltar para a lente principal de uma vez só, ela fecha, né? Fica num padrão normal de distância focal, mas a ultra-wide te dá essa opção aqui. E para você se filmar assim, também é muito legal, porque é tipo como se você tivesse uma GoPro é, dentro do seu celular. Ela já tem essa, esse ângulo um pouco diferente e a estabilização costuma ser boa também. Eu vou dar uma corridinha aqui para vocês observarem aí mas eu achei bem legal, como eu já falei, a Apple ter preferido colocar uma ultra-wide do que uma telefoto, já que nós temos só duas opções de lentes, beleza? Vamos voltar para o vídeo. Deu para vocês verem que a qualidade é muito boa, né? Comentem aqui o que vocês acharam, mas é a mesma coisa como eu falei, que é a câmera do, do Pro Max, que eu já tinha feito o unboxing aqui no canal, tá legal? <laughs> É, peço desculpa de ter colocado esse teste de câmera agora de última hora de repente, mas eu lembrei e não queria deixar passar. As fotos vocês já viram aí, comentem o que vocês acharam também das fotos ah, depois aqui embaixo das primeiras impressões. E depois eu vou trazer um comparativo dele com os outros, vou trazer um teste de câmera dele também para vocês, de foto, de vídeo e tudo mais, e o review completa, cara. Claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!